Bon dia a tots, sóc l'Oriol Petit i avui farem un programa sobre el medi ambient. Veurem fins a quin punt els vilatans i vilatanes estan conscienciats amb, amb el nostre entorn, especialment aquí a la vila, envoltats de naturalesa. És important que tinguem present alguns consells d'estalvi de, energètic, de reciclatge i veurem doncs, si realment els complim o no aquí a la vila universitària. Bon dia. Eh, bon dia. Viviu aquí, viviu juntes? No, no, som, no. som veïnes. I en els vostres pisos recicleu? I tant. Sí? Uh, ho intento. Sí, sí. Jo, jo, jo més, jo més. sí. Separes vidre, cartró, Separo... plàstic... Justament aquests tres que has dit, vidre, cartró Orgànic i plàstic. no. Orgànic encara no, i ho hauria de fer, eh? però encara no... Com que he vist jo sola, no n'acumulo suficient i jo els caps de setmana ja marxo. I el tema reciclatge com va? Una mica fotut. fotut. No, sí, no reciclem res, però jo crec que és per una qüestió més d'espai, perquè si ja se'ns acumula una basura, imagina't amb tres o quatre. I bé, ens agradaria reciclar almenys l'orgànic i estem a l'espera de si ens arriben els cubells per reciclar l'orgànic. Sí que ens donaria. Jo separo, el que passa que no tinc els contenidors a prop, o sigui, al final és com si no separés. Ho separes a casa, però després no ho llences per separat. Ah, exacte. Home, déu nhi Sí, és una mica... la veritat és que no és gaire útil. El que passa que sempre penso, bueno, la pròxima vegada aniré a tirar-ho als contenidors de reciclatge, el que passa que me queden bastant lluny i al final sempre acabo tirant-ho aquí al costat. A casa de la vila l'altre reciclem l'orgànic i el vidre i el plàstic i el paper també ho fem a part. L'orgànic també? Sí, a part, amb un cop a part. Preneu alguna mesura de, per estalviar aigua o per estalviar llum? com... La <laughs> Ara que ve l'hivern amb la calefacció... Sí. Bueno, això de la calefacció la tenim engegada a la nit, perquè ens vam posar... La calefacció, em sembla que això de ser de primer um, en, eh, no ens acabem d'enterar ben bé. Això de la calefacció la tenim sempre oberta i em sembla que malament, eh? Però sempre intentem tenir els mòbils, des... o sigui, el, el carregador dels mòbils el traiem quan s'acaba, aquestes sí. coses que... Molt bé, molt bé. El portàtil, les làmperes, aquestes coses que... Molt bé, em sembla molt que no gasten i després... I el tema de la llum, doncs, intentem tenir la persiana pujada, però hi ha vegades que si estem a la cuina o a la CEO és impossible, no? perquè no hi ha finestra i no arriba gens de llum, però ho intentem. Sobretot amb la calefacció, doncs, per horaris, coincidim els quatre del pis, que per exemple matí tots tenim classe de matí, per la tarda acostumem a anar a l'hemeroteca o no sé, inclús al SAF, i la tenim parada durant el dia. Això sí, a la nit sí que l'engeguem sí i per dormir doncs, les estufes de, de les habitacions també. Potser al matí per dutxar-nos o així, però poc més. Durant el dia normalment la tenim parada. I per estalviar llum, bueno, la majoria de, de, de els domèstics que tinc, o sigui l'ordinador, els carregadors i tal, els tinc tots amb una regleta i quan vaig a dormir les doncs apago, totes i així, no consumeixen. I a part, en comptes de fer servir el calefactor de la vila, que consumeix molta electricitat, me n'he portat un lloc que consumeix menys. Molt bé. I això és tot. També obrim les dues llums petites de l'escriptori i obrim la calefacció, re, mitja hora abans anar a dormir. Molt bé. Però ja està durant el dia, amb la llum del sol. Molt bé, molt bé. I una pregunteta així per posar-te a prova. Les piles, saps què se n'ha de fer aquí a la vila amb les piles? Aquí a la vila no ho sé, però s'han de deixar un contenidor especial a la deixalleria o en algun lloc, no? Sí, hi ha, hi ha punts per, per deixar-les perquè són molt contaminants. Aquí sí. a la vila en tenim una recepció i una altra darrere del bloc B, ah, vale. d'aquests petits, sí. on tu pots portar tot tipus de piles i així... Ah, això no ho sabia. Perquè molta gent les llença al rebuig i són molt contaminants. On, on estan els tres punts de, de reciclatge, de contenidors de reciclatge aquí a la vila? allà dalt, crec que hi ha un. Allà dalt, al costat de l'hotel. Sí, que és el que anem nosaltres i no conec més. No coneixes més? No. N'hi ha un altre que ha canviat que està al costat de la rotonda, que l'han canviat fa poc, i n'hi ha un tercer al costat de les oficines, allà dalt. Mm. posaria un tetrabric de llet? el plàstic. El plàstic. Com? Com el posaries? Vuit. Vuit? No, vull dir, el desplegues els d'allò, xafes. Les xafes, molt bé, molt bé. Home, ara dic que reciclo, no es faci una mentida, eh? Sou tot un exemple, un exemple, un exemple. On posaries un paper d'alumini. El plàstic. El plàstic. I una llauna de llenties? El plàstic, també. També el plàstic. Ah, el que passa que potser, potser li has de passar la primera mica d'aigua, si té... Ah, molt bé. Sí, sí, sí. Què es fa amb, amb l'oli usat? Què podeu fer-ne? Sí, guardar-lo en un pot no? per anar-lo reprofitant per fregir i així, no? Molt bé, i quan ja no es pot reprofitar, on l'hauríem de llançar? A algun lloc especial, que diria però no sé pas on. Hi ha un, hi ha un bidó, hi ha un lloc especial a l'altra banda, darrere dels blocs B i C, ah, sí. que si teniu un, un pot d'oli usat el podeu portar allà. Doncs mira, això és una novetat, perquè jo personalment no ho sabia.